Salut! Astăzi este despre a imuniza. În dicționar este a fi insensibil la o anumită boală. Eu aș spune că putem fi insensibili și la anumite emoții. Uh, discutam cu cineva și tocmai povestea că uh, soțul ei este imun la mm, o chestie, la mm, tot felul de emoții, pentru că uh, are jobul de așa natură încât nu mai are rost să mai simtă ceva față de o anumită situație. Ideea este că atunci când suntem